Charlie, Charlie heeft net eh, over de brug gehangen, over de kade, om te kijken welk woord er stond. En eh, Martijn, welk woord eh, is al gerealiseerd? Toekomst. Aha. En wat, wat, wat is dit? als je dit zo ziet, je hebt al meerdere van deze dingen in de wijk gezien. Ja. Waar, waar ja, wat doet dat met je? het verrast je. Het is echt kunst dus. Het zet je aan het denken. De woorden zetten je aan het denken. En... Zo, dan kan ik je goed zien. Ehm, ja, het is nu Ja, toekomst ja, het is, leuk, het is nieuw, het is een andere gedachte, gedachteaanbod. Ja. Dus dat... Uh, Super, want ehm, eh, het is een onderdeel van de gedachtenroute. Ja. En we willen met gedachten lezen, zeg maar, de gedachten van de bewoners over hun buurt, willen we door hun in een gedicht laten eh, omzetten. En stukjes van het gedicht komen langs de route. En ehm, kan je nog een paar woorden eh, die in je opkomen van de andere stukjes? Nou ja, je, noemt gedicht, dus dan denk ik aan Leidse Rijn. Ja. Een nou, baksteen. En veel pijn. Want de natuur is weg. Oh, ja, ja. Maar ja, het wonen is hier echt geen pech. Dus hey, kijk eens! Nou, dat is een dichter. gedicht. <laughs> oh, wat leuk! ik kan mijn hier niet eh, mee bereiken. <laughs> Maar jij, jij, staat achter het concept van gedachten lezen? Ja, nee, absoluut. Nou, erachter staan. Ik vind het hartstikke leuk dat het gebeurt. Ja. Het, gewoon, eh, het zou in Nederland stad moeten. Kijk, daar, daar, sluit ik mee af. <laughs>